Допыт працэдура не вельмі прыемная, асабліва калі чалавек сутыкаецца з ёю ўпершыню. Што рабіць, калі вас выклікалі на допыт і як сябе паводзіць. Пра гэта ў нашай рубрыцы ведай свае правы. З чаго пачаць, калі прыйшла позва на допыт першую чаргу трэба прачытаць э, гэту павестку трэба пачаць з гэтага вось дзе будзе у якой будзе пазначана дата час у які орган вас выклікаюць таму што могуць выклікаць у розныя в органы вось гэта першае па-другое трэба звярнуць увагу у якасці каго вы туды выклікаеце ці можна не прыйсці на допыт у калі вы атрымалі гэту э, павестку за яе распісались э, не з'явились по гэтай павестке то в адносінах э, вас могуць быць прыняты меры і можа быць пэўная адказнасць ці можна карыстацца дапамогаю адмыслоўцаў вы маеце права мець па-першу сабе абаронцу і вы можете звярнуцца да прафесіналу я маю на увазе адвакату вы можете перад тым як ідці на допыт калі это там ёсць пэўны час і гэтак далей і ведаеце па якой справе магчыма паварыць з юрыстамі праваабаронцамі у які час могуць праводзіць допыт гэта следственное дзеянне праводзіцца ў дзень вось а, а, толькі ў дзень і атрымліваецца што калі мы кажам пра дзень то это шасцей гадзін ранку до да 22 гадзін вечара колькі можа доўжыцца допыт у трэба памяць аб тым што допыт не можа працягвацца больш за 4 гадзіны а потым мусіць быць перапынак напрыклад прыняцё ежы альбо адпачынак вось і потым яшчэ 4 гадзіны то бок у дзень не больш за 8 гадзін калі так казаць ці можна адмовіцца сведчыць супраць сябе асноўным законам нашай краіны канстытуцыі артыкулам 27 прадугледжана што вы маеце права а, не сведчыць в адносінах сябе скажем так блізкіх сваіх родзічаў вось таксама вы маеце права не а, не сведчыць в адносінах чальцоў сваёй сям'і што рабіць калі следчыя ставяць пытанні не па справе мы маем права нават знаходзіць у якасці сведкі не даваць а паказанні не датычныя па справе гэта першае і по-другое не трэба скажем так размаўляць по душам не трэба распавядаць пра сваіх знаёмых сваякоў там пра сваіх родных не трэба распавядаць пра сваіх сяброў лішнія і вы мусіце разумець што кожнае прозвішча якое прагучала падчас слесная падчас слесна дзейства ў выглядзе допытам можа быць такім дастаткова сур'ёзным аснаваннем для того каб следчы зноў жа мог бы выклікаць ваша знаёмага сябра для допыту у якасці свет. Які дакумент складаюць падчас допыту. Дадзеным выпадку найбольш такі распаўсюджаны від дакумента гэта пратакол, пратакол допыта. Все іншае я не ведаю там аб'яснительнае так называемое аб'яснение, яшчэ нешта. Гэта не з'яўляецца працальным дакументам. Хто запісвае паказанні? вы маеце права собственноручна записывать свои показания і мне падаецца что гэта один з таких элементаў обороны пэўнай ступені тому что по Таму што калі у любым выпадку, калі пасля вас записываюцца пэўныя нейкія паказанні, могуць быць нейкія неточнасці, могуць быць нейкія рэчы, якія інтэрпрэціраваны следчым асабіста. На што варта звярнуць увагу ў пратаколе. Мусьце разумець, што, што все графы мусяць быць запоўнены тады калі вы пратакол гэта подпісаць пратакол мусіць быць пранумерован вы лепш за ўсё гэта зрабіць пранумераваць асабіста вось сваёй рукой э, э, паставіць паставіць нумерацыю не на кожным а, а, лісце да скажем так а на кожнай старонкі Праваабаронцы адзначаюць, што падчас допыту найлепшая абарона гэта псіхалагічная падрыхтаванасць і, вядома, невінаватасць, але не забывайцеся і на свае правы.